you. кусок 60 лак. Eso hace 13 Порція 10 ларія. А одна порція 100 ларій. А це 13, кусок 40 ларій. Приятного аппетита. А, это лосось. Ты да? Лосось, да. За 15. Да, за 15 кусок. А, вот, вот. Можно его? Эй, не А забудь. сейчас сколько стоит? А, да, биджо, это айса. Мурабуль. იკრა იკრა რაღის იკრა Один кусочек. იკრა რაღის ჭითელი იქით ბუტერბროდი 15 ლარი, შავი იქით 30 ლარი. ო ოჩა А сиба сколько Это стоит? 15, да? да это 15 ძვერია ინა это 40 лари მაგრად А это вы говорите Это 10 10 лари. кусочек. ო 10 лари ათმაგი ფასები